الله محيي الجيش العربي يلي حامي سوريا الله محيي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية Танк после обстрела из РПГ благополучно вышел из-под огня. Разведка боем показала, что подступы к этим зданиям простреливаются с трех направлений. Боевики стянули сюда существенные силы. Сами атаковать боевики не смогут, а продолжение зачистки и удержания этих построек грозит большими потерями в личном составе армейских подразделений. Проведя анализ ситуации, командование решило вывести солдат из этих зданий. Для этого сейчас вступят в дело танкисты. Первый танк бьет вправо и уходит влево от автодороги. Второй танк прикрывает первую машину, держа на прицеле направление справа, пока первый экипаж переносит огонь влево. Оживили снайпера и пулеметчики боевиков. Вот и по нам начинается пристрелка. Боевики ищут нас и думают, что мы прижаты к земле. Они не ожидали от нас дерзости сидеть наверху в сотни метрах от них. Первый танк включает дымовую завесу, и это закрывает нас от прицельной стрельбы боевиков. Вот эти... Вот эти щелчки снайперов. там активно работали снайперы. Все прошло мимо. Капитан перестал руководить боем, несмотря на то, что рядом 7-8 снайперов. Я работаю на вытянутом анаходе. Высовываться нельзя, потому что даже ветки режут. На этом дереве уже штуки три ветки порезало снайперскими пулями. Танки своей броней создали небольшой коридор, через который пехотинцы смогли выйти из здания. Боевики сконцентрировали весь огонь на пехотинцах, чтобы воспользоваться моментом. Но ответным огнем танкистов и пулеметчиков сирийской армии удается обеспечить отход без потерь среди солдат и офицеров. Снайперы боевиков не оставляют попыток достать солдат и офицеров сирийской армии. Это еще раз показывает, что район хорошо укреплен. И каждый стрелок террористов работает из хорошо укрепленной позиции. И неуязвим для ответного стрелкового огня. Каждую такую огневую точку необходимо гасить минимум орудием БМП или танка. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Атака сирийской армии развивается с двух направлений. Мы снимаем одно из них. И нас, и другое направление атаки очень сильно обстреливают из минометов, без откаток и самодельными снарядами увеличенной массы, вес которых достигает 300 килограмм. Во время отхода пехоты из этих зданий боевиками была сбита очередная камера ANNA News с одного из танков – На сегодня операция закончена. Скрыты и уничтожены многочисленные огневые точки противника с живой силой. Погиб один солдат сирийской армии. Во избежание потерь среди личного состава завтра запланирован удар с южного направления на эти высотки. Виктор Кузнецов и Андрей Филатов продолжат освещать события на южном направлении атаки в Джобаре. Смотрите нас. Справа было замечено движение боевиков, и один из экипажей выдвинулся для нанесения удара – Танки, прикрывая друг друга, отходят. Стволы в направлении врага. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, ANNA News, Дамаск, Сирия.